makan Buang, sepuluh ribu bisa makan enak di mana ya? Di sini, di GrabFood, makan enak semua mulai sepuluh ribu. Udah siap, Neng? Jajan ini itu mulai sepuluh ribu. Sate pecel ayam soto naskor andalan. Gado-gado donat cemilan buat malam. Bubur diaduk, diaduk ayam geprek, kupat, kupat, kupat, kupat, kupat, kupat, kupat, repot mulai sepuluh ribu kagak masuk angin neng